अभी मैं हूँ जरीब चौकी में जैसे देख सकते हो बेसिकली जरीब चौकी चौराहा और इसके कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो तो पीछे मेरे दिल्ली वाला मतलब कि फेमस है काफ़ी साल से मैं इसको जान रहा हूँ मतलब मैं यहाँ पे आता था बट वो कभी फिलहाल टाइम नहीं होता था कि मतलब कि एक व्लॉग कर सकूँ फूड व्लॉग एक्चुअली में हो क्या रहा कि मतलब कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि फूड व्लॉग करूँ एक बहुत दिन से प्लान कर रहा था तो बेसिकली अभी मैं आया हूँ डेली वाला मतलब जूस शेक वगैरह सब कुछ मिलते हैं सो so, अभी ट्राई करते हैं लिटिल द मतलब कैसा टेस्ट है अकॉर्डिंग टू मतलब पीपल काफ़ी लोग मतलब मुझे कमेंट में कह रहे थे कि यहाँ पे फूड ब्लॉग करो आप फूड ब्लॉग कर सकते हो सो so, ऐसे ही देख सकते हो तो बाइक से आया था बाइक यहाँ पर खड़ी है बट यहाँ पे चेकिंग वगैरह काफ़ी लगी हुई देख देख सकते हो मेरे पीछे चेकिंग लगी तो अभी देखते हैं कैसा क्या टेस्ट होता है जो मैंने अभी ऑर्डर किया है तो अभी मैंने वलीना शेक ऑर्डर किया है तो रिव्यू करूँगा एक्चुअली में है कैसा ये शॉप है तो आप आओगे तो आपको प्राइस वगैरह देख सकते हो और आपको नॉर्मल सा बीस रुपये मिल जाएगा और सबसे कॉस्टली साठ रुपये का देख सकते हो साठ रुपये का पचास रुपये का लगा हुआ है जूस की रेंज भी बीस तीस चालीस पचास रुपये और आप देख सकते हो सबसे बड़ा गिलास ये वाला है एंड साठ रुपये का मिल जाएगा तो नॉर्मली सारे सारे फ्लेवर मिल जाएंगे आपको और जस्ट शॉप कहाँ पे है ये जरीब चौकी चौराहा है और जरीब चौकी चौराहा के जस्ट कॉर्नर पे देख सकते हो यहाँ पे शॉप मिल जाएगी तो बेस्ट पार्ट क्या है इसका मतलब कि मैं अप्रॉक्सीमेटली तीन साल पहले यहाँ पे कोचिंग करने आता था तब मैं ट्राई करता था बट इतना ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था सो आज हम ट्राई करते हैं और आपको रियल का फ्लेवर बताते हैं कि मतलब आज कैसा टेस्ट है सो so, देख सकते हो ये है वनीला शेक है एंड इसकी कॉस्ट है थर्टी रुपीज़ और इससे भी कम आप ले सकते हो तीस रुपये का सो so, अभी इसको ट्राई करके बताते हैं कैसा है ये वनीला शेक सकते हो वनीला शेक है एंड भाई साहब तीस रुपये में देख सकते हो कितना सारा स्टॉफ आपको मिल जाएगा एंड अगर यहाँ पे आ रहा हो ना तो ज़रूर चेक करना चेक इट आउट तीस रुपये का है और ये ग्लास देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली तीन सौ या साढ़े तीन सौ एम होगा और अभी इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं तो बेसिकली टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है आपको रिव्यू पूरा करेंगे मतलब कि जो जनरल एक रिव्यू होता है वो करके बताऊँगा कि तीस रुपये में वोट है या नहीं तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा आइसक्रीम भी इसके अंदर पड़ी हुई है एंड देखिए तो काफ़ी सारी मेवा सब आपको अच्छा मिलेगा तीस रुपये वसूल है भाई साहब मतलब जैसा सोचा था ना कि मतलब कि टेस्ट वैसा होना चाहिए तीस रुपये के हिसाब से सेक का मतलब टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है वर्थ थे अगर आप मतलब कभी भी आ रहे हो तो ट्राई करके देखना आपको कैसा लगता है सो तीस रुपये बेस्ट है अब तीस रुपये का बीस रुपये का भी आता है और साठ रुपये का मिल जाएगा तो हो चुका है टेस्ट जो कि रिव्यू करने आया था बेसिकली तो कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा है मतलब कि तीस रुपये आज के समय में क्या होता है यार तीस रुपये तो अकॉर्डिंग टू तीस रुपये मतलब भाई साहब तीस रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा टेस्ट है अगर नॉर्मल आप कोई जूस वगैरह या शेक वगैरह की दुकान ढूंढ रहे हो कानपुर में हो तो कानपुर में और भी अच्छी अच्छी हैं बट ये वर्थ है मतलब कि एक तरह से रिव्यू समझ सकते हो क्लियर रिव्यू है क्योंकि मैं तीन साल से मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ बट आज तक कभी सोचा नहीं था कि यहाँ का रिव्यू वगैरह करूँगा सो so, देख सकते हो ये पीछे चौराहा है जरी चौकी एंड ये शॉप है कॉर्नर पे मिल जाएगी तो कभी आना यहाँ पे अगर निकलते हो तो ज़रूर ट्राई करना तो काफ़ी अच्छे प्राइस भी हैं जो एक शेक का प्राइस होता है तो प्राइस भी बहुत अच्छे है तो ट्राई कर सकते हो तीस रुपये में क्या चाहिए यार सो so, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यूट्यूबर कंट्रोल या निखिल सो so, फोटोज़ वगैरह भी आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिप पाए